哇！ Peace out. 冇喐我，冇喐嘅。我攞下車，我攞下車睇個人。呢度仲係做唔知啦，點知 OK？攞車先啦，開車先。你冷靜下先，冷靜下先。你架車左邊過啊！屌，仔又關又驚。 高少少高速，太高速呢度过弯，压一压就过，就炒噶。喂，点松啊呢个？唔识，魔术贴上面嗰个。讲真，冇伤真翻去可以就打曲。好事。诶，呢度有人有班车。哎，冇冇事冇事冇事冇事，唔好唔好冲。香港议议员嗰边。真系曲啊？唔使。唔使啊喂。真系曲我？真系唔系曲？系啊。停翻佢啊我。哇，我哋得啊，包扎 OK。好翻啊，好翻啲啊。 睇下先嘅真系，下先啊，睇下先。誒，仲清醒嘅。哇，幾撚驚！我猜你閃得快嘅，撲街。香港刮大麻啊嘛。唔知我睇唔到。我就係見到第一個瞓咗。睇翻片咯。冇啊，公眾冇得出啊。我屌啊 Daniel 阿 Daniel 隻拎點啊？係係近有你門啦，搞到你姐。撲街咯！冇事啦。 買屎忽都賠唔起啊！哎係啊，你搞掂佢借錢啊！誒，掂唔到啊，佢嗰個哥哥扶一扶啊，我想睇要打咩料哦，我數三你撐起我啊！好一、二、三，OK，上一份有地下嘅，等一陣啊！我邊個喺跟住咧？啊！全部都係四三個位整身啫，記得啊？ 你兜手啊？係啊，冇嘢，件衫好爛㗎，冇事啊真係。喂，share 啊，睇 share 啊！呢個彎一定要減好多鐘啊！真係。線拉嚟點啊？又有啲石仔，又有啲沙，仲啲豉油啊，仲啲。瓜搭啊，跟住要炒啊！你繼續笠住先啦。好熱啊！好熱啊！唔係啊，好重啊！冇喐冇喐冇喐！係車係車啊！如果你可以入到個。 隔離醫院㗎喎， <laughs> 同醫院嚟啊！即係都未成幾日，即係成咗年啦。呢個位去坐。係啊，三個鍵唔知道，十斤。好，去了解啊，好。骨嗰啲冇事嘛？小狗啊，應該行到嘅，骨嗰啲冇事啊嘛。跑得喺度，係最最近打電話。係啊。係啊。佢係唔係先啊？ 掛搭定唔知前排呢個位㗎嘛？冇賴人名？冇冇冇冇得多？係咪一個啫？兩個。我爭啲，我爭啲個個，好級鼻咯。有冇試下邊個？好似喺最後。搶佢！佢而呢佢就都度炒多。冇啊 k e p 得住。黑色 我一嚟到見到你哋遠遠地喎，見到有單車經過，即刻起佢。嚟。哦，唔知係你啲哇，啲人幾鬼辛苦，真係。佢會認到啊，睇就知啦。我諗住我一起上嚟嗰下，有人即刻追。咁我而且係要山路，兩三圈啦，因你諗下呢個 L 每個位都扯一扯。 好啦，我突然間攞扯，攞扯，唔係因為大家都知咧，你就算你扯完，跟住嗰個單位，跟住又會算算。我真唔出門。阿蘭好師你有意聽先啦，唔識識我唔係我。翻咪睇到咯。係啊，睇睇成我下面咯。係啊，我揸啲，你好彩係避咗㗎。坐。 <laughs> 跟住部車瞓下。八達啊，應該。有三粒嚟嘅。 我攞開，我開，開板，今日有反光板，今日有反光板，係啊，出出百蚊人頭啦。咁有反板啊？仲有反板哇，我呢頭先阿 Sir 都冇鬥，唔使阿 Sir 唔會理你。阿 Sir 唔係做呢單嘢，係咯，阿 Sir 過嚟睇有冇人放蠟燭啫嘛。 <laughs> 喂，嘉爷，嘉爷，交换翻嚟。喂，嘉爷，嘉爷。你 keep 得 keep 得。交换翻嚟。太重啦。做咩啊？好重啊！踩唔到，速度啦，根本踩唔到。屌，我又咁踩。 你係咪咁踩？睇下先，冇啊冇啊，咩事都冇啊，係你瞓咗啊？咩事都冇啊？哦，射我扯人，所以搏氣啦，冇出力屌你都冇出力㗎，系啊，入咋冇事噶，我真係一一嚟到俾佢夹死咗，系咩？佢一嘢掉出嚟，哇！啱啱嚟就就咁咯咁下次就踩唔踩呢边啦，唔系啊，下次可以上次咁踩，下次咁踩系嘛？系咯，唔系佢真好係，呢个 T 位太，我都有意。 爆胎喎，咁我傾下傾。咁下次轉細圈咯，係啊，轉翻細圈咯。哦，完啦，k T 糖水啊，完啦，胡蘿蔔啊嘛，K T T 传统嚟噶，你唔知咩？炒人炒车油走啊！咩油马官官兵油马跟住又糖水啦嘛。屌唔撚系啊！ 呢個咪 enso，enso 嚟啊！呢個唔係 enso 喺嗰邊，enso 喺嗰度你 n s o 踩一晚過幣啫嘛。哦，enso，你呢架車咁熟面後嘅，熟面後呢架車。哦。